boas tardes outra vez. Eh, gracias por asistir a todas e, eh, e eh, todos nesta última charla parladoiro, faladoiro de Santa Clara. Eh, antes de, de, de presentar aquí as poñentes, eu quero agradecer a, a fidelidade que tivemos durante todas estas charlas de, de, de, todos os, eh, de todas os que estivestedes aquí aguantando as diferentes charlas estoicamente polo frío que estamos pasando, non polos contidos das charlas, sino polo, polo frío que pasamos aquí dentro neste maravilloso sitio, pero frío sitio, eh, agradecervos eh, de todo corazón a, a vosa presencia aquí. Eh, eh, sobre todo, o poder haber departido durante todas estas tardes un poquinho, eh, comentar un poquinho o que foi, o, o que é, o proxecto de Santa Clara. Isto non é, non, é un, non é o final, senón que digamos que é un punto de seguido. Eh, como canta Queen, de Show Must Go On. Eh, seguramente teñamos moitísimas máis novidades en breve. Aí están os jefes sorrindo, e eh, eso quere dicir que, que como diría, como dixo Chanel en Eurovisión, se vienen cositas. Eh, dito isto, eh, vou vos deixar aquí con dúas pedazo científicas eh, que nos van a falar sobre as plantas de Santa Clara. Carmen Salinero, a directora da Estación Fitopatolóxica Areiro, que demostra que dentro dunha gran administración como é a Diputación de Pontevedra a colaboración entre servicios é máis que posible. E eh, María Martín, investigadora da Universidade de Cantabria, eh, que en breve deixará de ser investigadora da Universidade de Cantabria para ser eh, investigadora titular do Consejo Superior de Investigacións Científicas, co cual parabéns. Calo e deixo vos con, con estas dúas pedazos de científicas. Bueno. bueno, boas, tar boas tardes a todos e a todas. Bueno, eh, empezo eu que vou falar sobre o presente, porque María vai falar sobre o futuro, que realmente eu penso que a xente que está aquí máis quere escoitar o dela que do meu. Pero bueno, vamos a falar. Entón, bueno, eh, isto é o que conocemos moitos de este, é a parte de atrás, de Convento de Santa Clara, é que sempre nos preguntábamos moitas veces que había dentro, non? é a típica pregunta. Bueno, empeza a ver algunhas fotos aéreas que xa intuíamos, había xente que conoce o interior. Bueno, esta foto ten tempo e está o, bueno, o que era o hogar, e a as casiñas pequeñas que baixaban aí por, bueno, o que é el solar onde está ahora el Freud, e aquí onde está ahora, eh, bueno, pues, eh, Maxisterio, ¿no? Pero bueno, sí que vemos Santa Clara completo, co seu muro, e vemos, pues, xa vemos a viña, e vemos o bosque, non apreciamos a horta, pero sí os pozos, e bueno, xa nos sirve un pouquiño de idea do que había dentro. Entón, bueno, nos facemos este tipo de estudios na Diputación porque o que queremos é poner en valor o patrimonio vegetal. Eh, eu sempre digo unha cousa que é moi burra, é moi bruta, é que osar as, as pedras e a arquitectura se pode volver a facer. E sempre digo o mismo, eh, lo vamos a ver claramente en París, en Notre Dame. Pero un árbore, cando se corta, ou un árbore, cando se quita, habrá outro árbol, pero non vai ser nunca igual, porque o clima, a persoas, a xente, todo vai facer que en él. Entón, é moi importante coñecer o patrimonio vegetar. E iso é o que un poquinho facemos desde a Diputación, desde o Servicio da Estación Fitopatolóxica onde estou. Bueno, agora podemos partir dunha foto aérea, e de alguna maneira pois, nos coloca as, as árboles, as plantas que hai, despois sempre temos que pasar ao papel, e que sí que é certo é que todas as, eh, bueno, pues sempre que estamos estudiando xardíns, eh, pues conventos, mosteiros, de la zona por lo menos galega que é onde nos traballamos, se observa sempre máis ou menos a mesma estructura. E aquí a temos igual. O claustro, bueno, en un pazo sería o sardín, a parte máis cerca de onde se sale máis, máis fácil, máis doado. Aí é a parte do sardín, o teñen todos os pazos, como ten o castillo de Sotomayor. Tamén se fixo, ali está igual. Despois temos a horta, o que está máis próximo neste caso ten máis acceso pois, ás, ás cuadras, ten acceso á cociña, e aí estaría a horta. Aí suele estar el agua, suele estar as, os, os terreos moi, moi abonados, E, por suposto, temos o pomar, o mesmo, en Sotomayor temos o pomar tamén, ali existe, en todos os pazos va haber o mismo, un pouco máis separado. En este caso, xa fora dos muros, eh? xa está colocado o noreste, e temos un muro, non funciona o couso, pero por aí temos un muro que xa nos separa, o sea, o pomar xa estaba fora, xa había que sair fora. E, ui, e o bosque tamén. Bueno, a estrutura que é? É unha estrutura de autoconsumo, donde se va a producir absolutamente todo. Eh, vamos a ter, por suposto, a comida dos días, pero tamén a froita para moito tempo, outra que se podrá conservar, e, por suposto, o bosque, que nos vai fa falta para, quenta, para quencer, para facer a cociña e para todo o demás. Realmente é unha estrutura de autoconsumo. Que pasa? Que realmente non é moito para as monsas que vivían aquí. Estamos con 12.000 12 metros, unha hectárea e algo. Eh, está claro, y María después va a, yo creo que va a corroborar, que efectivamente tenía que entrar mucho material de afuera, pues los feligreses, las familias, porque con esto evidentemente no podían solamente vivir, o si vivían, vivían mal, que creo que también hay un estudio por ahí de alguna que no estaba <laughs> muy bien de, salud. Bueno, entonces una vez que tenemos estudiado o que o normal, que ha digo, se repite en casi todas este tipo, digamos, de, me da igual, pazos o casas de solariegas que teñen un muro de cierre. Entón, empezamos por as primeiras partes polo clauso. Bueno, eh, arriba tendes unha foto eh, que le estaba comentando <laughs> antes a Manuel, que en esta foto que todo o mundo conoce, aí arriba hai un señor subido no, tella, no tellao, debía estar poñendo tellas, <laughs> é moi curioso, porque hoxe, non? E vemos que, bueno, eh, non é normal. O sea, un claustro, lógicamente, teña que ser un sitio de meditación, un sitio de paseo, un sitio de descanso. E, bueno, temos primeiro un viñedo Temos tamén unha horta, se ve que aí había horta, había sobre todo plantas de inverno, pois posiblemente brasicas, berzas, non? porque o que estaba máis protegido e onde se, fa, se facía, hai que recordar que por aí se sale a la cocina, o sea, é moi fácil moi chegar ali. Bueno, eh, era unha estrutura que realmente eu personalmente non que eh, hai historiadores traballando aquí moi ben, e eh, arqueólogos que sei que van a dicir lo que sea e será lo que sirve, porque lo mío non é, pero o que está claro é que é caótico, É caótico porque eh, nin os, nin os pasíos dos de paseo son regulares, que todos estes tipos de claustros suelen ser moi xeométricos, moi paralelos. Aí está o cruceiro que non está no medio, nin, nin, siquiera, nin siquiera no medio de outro eje. Eh, despois temos o, o, o típico pilón, o típico, bueno, chafariz, pilón, eh, fonte, tampouco está no centro. Todo é un pouquiño complicado. Que é o que temos? Bueno, agora o que temos é o viñedo, eh, plantas de adorno, que sin duda pues era o que cogían para aquí, porque necesitaban eh, rosas, hortensias, e eh, despois, bueno, unha cousa extraña que é o kiwi. Vamos a falar despois do, do kiwi. Este é un poquinho o que temos. Entón, que nos, nos llama a atención? Un pouco lo que decimos, totalmente irregular, Eh, moitas veces, eu conozco o claustro de, de Santa Clara de Santiago porque tiene unas camelias e fui allí, e efectivamente están, non moitas veces, están as cuatro camelias e ao redor están as plantas de adorno. Isto non. Isto é o que se dice espichar. Eu penso que aquí a xente le regalaba e espichaban, pero sin ningún criterio, xa non poñían as rosas, as hortensias, que se elas iban a cortar flores, era máis, máis doado despois de cortar, non, aquí está espichado. Entón temos zonas, se si veis, que están todo moi xunto, esas plantas están enfermas, están mal, porque non teñen sombra, non poden medrar ben, Despois temos o cordón de, de, das viñas. É moi curioso porque, se veis, ali encontrastis o, o que se supone que vai ser o, o, o chan, no? de, de eso. E se veis, a primeira parte está como medio metro por encima. Mi opinión es que aí se subió medio metro se puxeron as viñas, pois a lo mejor ao final do siglo XIX, principios do XX, se puxeron viñas e despois na outra mitad do, do, do chafariz para arriba se añadiu como un metro, está máis alto, hai máis terra e despois se puxeron os kibis. Realmente eso é o que eu penso, pero bueno, é curioso porque temos as viñas, temos eh, plantas de adorno, temos algún frutal, un, algún ciruelo, é un mezclado e temos eso que é un, bueno, pois un semillero. Eh, eu penso que precisamente eso está aí porque aí sementaban as berzas que despois ponían al lado. No, basicamente, porque realmente é como unha especie de semilleiro onde pondrían as, as sementes e despois na primavera pues, iban, ou cualquier outro, outra planta que, que fueran a hacer. No? Bueno, y esto es un poco el, lo que encontramos realmente en el, en el espacio. Realmente un espacio muy pequeño. E temos 97 plantas. sin contar eh, las, herbáceas y anuales. O sea, leñosas hay 97 plantas, o sea, hay zonas donde están realmente pegadas, o sea, no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que más hay? Primero viña, 50 plantas de viña. Y de esas 50, esas que están en rojo, son plantas que vamos a ver después cómo cómo las, clasificamos, que son un poco más gruesas, posiblemente sean las originales. Y es curioso porque básicamente están en la salida de la cocina. Pues a lo mejor había una zona de sombra que al salir de la cocina en verano les daba más frescor, ¿no? Porque precisamente están ahí justo las que más grandes que hay. Yo todo esto que digo es teoría mía, que vendrán los historiadores a decirme que me lo inventé, evidentemente, pero es lo que pienso. Bueno, entonces tenemos primero a viña, que tenemos 50 plantas, las cuales, ya digo, 5 son considerables y e importantes, y después tenemos, curiosamente, el kiwi, una masa de kiwi. Eh, bueno, eu fixen a, a tesis con, con kiwi, máis ou menos conozco o cultivo, podo decirlo, e penso que será de 1990, 95, o sea, tendrá unos 30 anos, eh, 30, 35 anos. E incluso, mellor, as plantas son dareiro. Non me extrañaría absolutamente nada por, el, por la edad que teñen, non? Eh, realmente, mm, eu penso que van destinadas a eliminarse, porque aí non ten ningún sentido ter ese, ese kiwi, non? Pero bueno, ahí está plantación de kiwi. Eh, después de las plantas de adorno, las que utilizaban posiblemente para, para, para pues lo que más hay son hortensias y sobre todo roseiras, totalmente normal, ¿no? que es lo que haya. Y después un montón de cosas, una, una, una, una, una, una, que ninguna de ellas tiene un especial valor. Bueno, eh, la siguiente parte es la horta. Pero también aquí volvemos a tener el mismo, el mismo problema. Sí, aquí tenemos una zona donde efectivamente el viñedo está en línea, porque evidentemente es emparrado y está en línea. Pero después, el tema de frutales, lo mismo. Distintos años allí fueron poniendo, uno puso ahí desde abeleiras hasta cítricos, manzanos, prunos, o sea, de todo. E eh, non están en filas, non están por zonas, está todo mezclado. Eh, bueno, despois vamos a ver ao final que o estado sanitario tamén é bastante malo. O sea, non sei se habría moito que se poda conservar aí. Y después, pues cosas curiosas, pues una vez más, claro, rosas. Pero bueno, la rosa es la flor que se pone a la Virgen, ¿no? Entonces, supongo que vaya unido aquí. Bueno, pues esta es la zona de aorta horta, eh, curiosamente, evidentemente, una vez más, vemos los cordones de viña, había otro cordón, si os recordáis a primera foto, había un cordón no medio que no está, pero bueno, pensad que aquí tenían que salir las patacas, no sé si o maíz, porque había galiñas. A mí hace, por la mañana me dice un señor que recordaba perfectamente ovejas y e y a galiñas aquí, o sea, que tenía que haber en algún momento algo de maíz e algo de grau para darle a las galiñas. E posiblemente pues, fueran esa zona de ahí, que es estas esplanadas que aún se ven, donde encontraron pues, algún resto de canal de riego como es normal. entonces esas zonas eran lo que era de verdad de horta, sobre todo horta de verano, e eh, el resto, pues básicamente, os cordóns de viña. Esa é a viña máis antigua que encontramos. É a 78 que está justo ao lado de uno de los lavaderos. É unha planta importante. O, o, o estudio das, das viñas o están a facer no Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque, como bien decía antes Rafa, Nos traballamos, eh, traballamos en estos temas, pero eu penso que hai un equipo que se dedica precisamente á identificación varietal aquí. Entón, me parecía moito máis doado que eles, que son os que digamos que se dedican especialmente a este tema, pois fixeran a, especializar lo que é el estudio. Aínda non diron os resultados, eu penso que dentro de pouquiño xa está. O que me comentaron desa en concreto, que é esta cepa que está aí, é que parece ser que é un vitis vinífera eh, pues de los, de los, digamos, anteriores a la llegada de los híbridos y anteriores a la filosera, pudiera ser. O sea, que realmente é un P importante. Está en muy mal estado, pero muy mal estado porque a o cubre completamente. Entonces, habría que mejor, eh, incluso a mayor se podría trasplantar en un momento dado de necesidad de conservarlo como, pie más importante de aquí. Ese es el 78. Hay otros importantes, el 105, el 88, el 90, el 21. Todos esos son pies también que son importantes. Y e después, bueno, o que no puede faltar una viña pues el Salis, la Vimbieira, que creo que también nos va a de la, porque realmente eh, si había viña había catala. Eh, decimos que son autosuficientes, luego todo que pueda hacer falta estaba. El de feito, otra cosa que muy curiosa que es a plantación de bambú. Ahí solamente el 27 de la esquina empieza el bambú, pero continúa después. pues a mellor lo pusieron para tener tutores para la huerta. Ya que estamos pensando, pues a mellor. Bueno, este é o catálogo botánico e vemos que unha vez máis, o que máis son viña, 113 plantas de viña, hai cinco rosales, que é unha cosa, están allí, puestos cerca de la casa esta nova que fixeron aí, que é unha cousa rara porque pondría unha trepadora que tapara, non? Pero eles puxeron ali, me imagino que aí cortaban fácil as rosas. E despois o que hai unha zona importante aquí de cítricos, e aquí unha zona importante de pues, eh, manzanas, pereiras, eh, eh, bueno, un poquinho así, pero bueno, se si miráis que en general desde logo, líneas rectas non tiñan. Eh? O sea, é unha cousa caótica totalmente. <clears throat> Bueno, isto é o que fixemos ca viña. A viña o que fixemos foi enumerar unha planta por planta e como non íbamos a ver as variedades porque levaba tempo e non era, dábamos por feito que moita non interesaba, o que fixemos foron tres grandes grupos. As menores de 5 centímetros, que realmente son cepas que levan postas pois, 10, 12, 15 anos, las que tienen entre 5 y 10 centímetros de diámetro y las que tienen más de 10 centímetros de diámetro. Hicimos esas tres grandes grupos para poder clasificarlas. Se enumeraron todas, hay 162, había 163, murió una, 162, y ahí veis que en la horta hay 114, no claustro 48, y después aquí vemos un poco la distribución. Eh, y aquí las que sobresalen son las que, digamos, son importantes, que son las que hay que considerar si se trasplantan, si se cuidan o qué es lo que se puede hacer, si interesa o no mantenerlas. Bueno, la siguiente parte es el pomar. ya dixemos que en todos os de deste estilo, en todos os predios deste estilo, hai unha zona de pomar, unha zona onde tiñan os frutales. Aquí xa se desvirtuou porque como foron poñendo máis por aquí, pero en principio seguramente todos, as, todos os, os frutales estaban aquí. Esta la zona de bosque que puse un trozo para aquí por culpa de que ahora veremos que aí se plantaron unhas secuoyas, entón alargaron un pouquiño para cá o bosque. Non? Bueno, este é o pomar que, unha vez máis, aunque te vuelvas loca, no hay líneas, hay alguna línea, pero están al, al bies y realmente es mareante intentarlo. Entonces, bueno, ahí vemos que algunas sí que están así como en luñas, pero tampoco. Vale, eh, lo que hay mayoritariamente son manzanos, pero vamos a ver que también hay otras plantas, ahora vamos a veros eso. Ahí tenemos la parte de bambú, realmente una cosa curiosa, todo ese borde de ahí que bambú, tenemos una sola camelia, una camelia blanca. También es bastante curioso, porque eh, bueno, todos estos sitios suelen tener más de una, de dos, ¿no? y muchas veces en los claustros hay cuatro. Aquí, precisamente, solo hay una planta que está ahí a la salida del cementerio. ¿no? Me imagino que les queda muy cómodo para coger unas flores y ponerlas en el invierno. Eh, tenemos tenemos, bueno, un solo olivo, que está ahí pegadiño a ermita esta pequeña que es muy bonita, y el entorno este, Y tenemos los cítricos que son enormemente altos. porque, bueno, están mal podados como moitas máis cousas, e teñen aí... Eh, si vemos o catálogo botánico, en la zona del pomar, vemos que as maceiras son 29, eh, temos aí un seto pequeno de tullas que separaban a parte do cementerio, E despois temos citris, citrus, laurus, eh, el, el olivo, bueno, prunus, unha mezcla, como sempre, non? e, e, e bueno, e o seto este de, de tuyas. En la parte del bosque es donde se encuentran los ejemplares, digamos, más interesantes a nivel de estructura. Aparte de las cepas de viña que hai en la outra parte, esta parte a que ten os, os árboles máis importantes. Entón, aquí sí que vemos árboles, vamos a ver ahora uno por uno, mayoritariamente son os castiñeiros, é o que máis hai, hai 18, pero hubo muchísimos máis, muchísimos. O sea, si veis aí toda a parte superior que pega ao muro, eh, hai moitas cruces ro rojas. Bueno, esas cruces vermellas realmente son tocones de castaño. Eu non sei se se cortaron porque estaban enfermos ou máis ben penso que se cortaban porque daban sombra e molestaban a la casa ou por encima del muro. Porque se os fijáis, toda a primeira fila de castiñeiros toda está cortada. Despois hai moitas cruces que esas sí que poden ser xa por enfermedade porque despois vamos a ver lo que veis algunas, se os fijáis bien, as puntas dos castiñeiros muchos están secas. Entón, hai mucha fitóctora. Eh? Hai eh, enfermedade da tinta e hai árbores que están enfermos. Pero realmente curioso que toda a primeira franja de castiñeiros está cortada. Eh, eu penso que está cortada pois, porque molestaba e decidiron, estaban moi xuntos e los cortaron. E despois temos moi importante, el, eh, que ahora vamos a hablar del, un laurel, moi curioso, un boj, e los dos, los dos, eh, las dos nogueiras e unha tulla importante. Eh, lo que tenemos aquí marcado son as secuollas. Aquí tenemos un pouco a dendrometría destas árbores. Entonces, o primeiro que chama atención é o leureiro. Realmente ese loureiro, Oureiro, pienso que cuando se fagan los estudios y e cuando se faga o proyecto, me imagino que de alguna manera es interesante dejarlo, porque yo un loureiro así tan alto y e con ese buen tronco y e ese color, y en cuanto se corte un poco alrededor, va a coger más rama. ¿no? Tiene 19 metros, casi 20 metros de alto. un ejemplar, además tiene un tronco limpio importante. Como curioso, el buso, 12 metros de alto. Es curioso porque normalmente los buzos os podan continuamente. Aquí seguramente cortarían para rama verde, ¿no? Y eh, sin embargo, aquí, como ten tanto castaño, medró, medró, medró, eh, tenemos un buzo de 12 metros de alto. pues, también es curioso, ¿no? E después tenemos las que las parece ser que se pusieron pues, cuando los, 500 años, de, a la vez que se pusieron unas que hay en Pollo, que tienen fama, que fueron por los 500 años de descubrimiento de América, o sea, que serían de 1992, con lo cual, bueno, pues sabemos máis ou menos a data, e aí tendes un pouco as medidas, tamén están bastante cerca, 23, 23, 26, 29, o sea, e 30 metros, que son las que dan máis a este lateral, que non tienen competencia, evidentemente, ¿no? Entón, esas son as medidas das secuellas que realmente se pusieron ao final do pomar, o sea, quitarían algún frutal para poder poñer as secuellas. Bueno, falamos dos castiñeiros, que al final eh, hai, hai eh, dijimos que son 19, eh, y alguno tiene 21 metros de altura, o sea, también son ejemplares buenos, hay ejemplares muy buenos. Hay dos cerezos muy importantes también, eh, que están ahí al final, y antes justo de las secuoyas, delante, o sea que a lo mejor cuando pusieron las secuoyas lo que quitaron fueron cerezos y no manzanos, podía ser. y eh, después dos ejemplares de, nogales también muy importantes. Bueno, pues con esto que hicimos fue o compendio total de todas as especies que hai con a finalidade solamente de conocer. Eu se decía, le decía a María que cando viña pola mañan para traballar, mm, vou con a radio de Radio Nacional, eh, decía a que, bueno, decía la locutora, ¿no? que, mm, que esta é a época das listas, las listas porque eh, como os mejores libros, os que máis se vendeu, quen foron os mejores actores, las mejores discos, los mejores todo, ¿no? E digo, bueno, pois pues eu vou facer hoy unha lista porque realmente el traballo este é unha lista, nin pretendíamos facer máis, e todos os comentarios que eu estuve facendo, entre comillas, porque os expertos, que son os historiadores e os arqueólogos, que son os que van a ver de verdade a historia, son os que o teñen que comprobar. No? Eu, sencillamente, me permití facer o que eu, unha interpretación a mellor, porque sou, son, levo 40 anos neste mundo e máis ou menos por ver hai cousas. Non? Bueno, pero realmente isto é o que vale, que a lista das especies que tenemos, en total 336 plantas, Todas leñosas, no hemos puesto las herbáceas, eh, no se contado una a una. 336 ejemplares, ahí veis que no claustro hay 97, en aorta 151, no pomar 46, en o bosque 42, e por cantidad os frutáis totalmente lóxico, porque hemos dito que aquí o primeiro era comer, tiñan que alimentarse, entón o primeiro que hai, o que máis hai son precisamente y e despois temos arbustos, que son todos os entran, os que son para flor cortada, E despois temos frondosas e coníferas, no? que é a zona de bosque. E, por suposto, a vide que vai a parte, que de todas maneiras, non sei, eu fixen moitas <laughs> reflexiones sobre a viña desta zona que non termino de entender, porque perdían horta e perdían parte de comer. E claro, esos tonéis tan enormes, que facían co viño? O sea, non podían... O sea, dicen que cando máis hubo 20 monxas, non, aquí. E despois 4 ou 5, que facían con tanto viño? O vendían Porque, vamos, hai unhos toneles de vino que eu non entendo, porque realmente quitaron os campos de patacas e os campos de, de faves, non? E de berzas para poñer viño. <laughs> que con esos toneles eu non digo nada, pero debían de beber viño en vez de auga. Porque, vamos, <laughs> eso es lo que yo veo. O sea, en un terreo como este, que era auto, para autosuficiente, para mantenerse, que haya 163 parras, pero bueno, en fin. Eh, bueno, abaixo está máis gráfico, ¿no? Entre os frutais, o máis importante os malos, o sea, os manzanos, os kiwis, que non pintan nada, eh, e despois, pois, un poquinho de cada. Lo que decimos, han espichado todo canto as cousas lle regalaron. Entón, hai de muchas, pois, por exemplo, que sei, pois, eh, membrillo, un, eh, eh, higuera, unha, eh, bueno, eh, lea dos, pero bueno, de moitas cosas, eh, rubus, unha, Es que hai moitas cosas que non teñen moita eso. Entre os arbustos, perfectamente, o que máis, rosas, normales. A rosa é a flor da virxen. E despois, las, las, eh, las sederas, las, bueno, las, e las hidrangeas, las hortensias. En verano, pois pues, é unha flor fácil de poner de adorno, dura moito tempo, é o que máis hai. Despois, por suposto, os castaños e os nogais e, por último, as coníferas. Eh? Un pouco, en ese cuadro se resume un pouco. Eu penso que, bueno, pois a gráfica nos dice un pouquiño o que é a vida monacal de aquí, non? O que comían, o que usaban para, para adornar e o que usaban para quentarse e para, para, pois, para facer un arreglo ou para cualquier cosa que necesitaran. Eh, é nada máis que es para acabar un pouco por el tema de, pues las enfermedades, porque muchas veces cuando vamos a facemos este tipo de estudios, o normal es que a gente diga, "Buah, llegaron no sé quién y lo cortaron todo." A veces es cierto, A veces es cierto, muchas veces, muchas más las que deseábamos, porque ya digo que un árbol es un valor eh, que no es reproducible. Pero en este caso está feito estudio y bueno, esto es lo que hay, Muchísimo árbol enfermo, podre, muerto, mal cuidado, mal podado, Por qué? Bueno, primeiro eran poucas, non podían ya cuidarlos, segundo, pois, eh, bueno, pois se dedicaban a outras cousas, eu eh, non, non vou a dicir nin por qué, nin por qué non, nin, nin me importa. Esta é a realidade. Hai ya fungos por todos os troncos, o sea, totalmente ya isto non vai dar nunca fruta, malas podas, como se ven estos, totalmente descoso, eh, mal del plomo, totalmente. Eh, e en el caso do, do aquí, esta é a parte de aquí das, das secollas, e no medio dos castiñeiros se ve claramente aqueles que xa teñen pois, eh, lo que se supone que é fitótora cinamomi Tampoco, aunque nos trabajamos una estación de fitopatología, o sea, realmente nuestro primer eh, trabajo en las enfermedades de estas plantas, en este caso tampoco consideramos, aunque sí que cogimos unas muestras, no consideramos importante ahora mismo hacer este tema de estudio. ¿no? Si en un momento dado se decide qué árboles hay que quedar y e se decide quedar algún árbol que está enfermo, pues habrá que hacer el estudio y decir, mira, no lo dejéis porque no se puede. ¿no? Pero realmente aquí lo importante era ver esa lista, ver lo que había, ver lo que tenemos en presente. Y otra cosa que quería dejar claro es que no se quitó nada, porque alguno que estaba muerto, yo dije, voy uh, a quitarlo, me hicieron un calo Así que ahí está lo que había. Bueno, menos los arqueólogos que habían hecho algún agujero y algo han roto. Pero en fin, vamos a respetar porque tienen que hacerlo. E por mí deixo a María y muchas gracias. Si facemos algún cambio. Bueno, xa, nada. Ahora que tedes na cabeza a, a visión actual das plantas que hai a día de hoxe, eu vos vou a presentar o que conseguimos saber a partir do estudio dos restos arqueobotánicos, é dicir, dos restos de plantas que apareceron durante as intervencións arqueolóxicas que se fixeron no convento de Santa Clara. Agrupei os restos que apareceron relacionados coas plantas en tres categorías e vamos a seguir esta orden ao largo da, da, da charla. En primeiro lugar, vamos a falar dos carbóns. Carmen falou de eh, madeira utilizada como combustible. Eh, ese combustible se queima, se produce en carbóns e eses carbóns hai que desfacerse deles porque son lixo. En moitas ocasións, probablemente, estes carbóns acabaron pois, probablemente na horta ou en determinadas áreas onde se botaba todo tipo de lixo doméstico. Eh, vamos a ter tamén eh, fragmentos de madeira e eh, tecidos. Eh, vai haber algún fragmento de madeira que se conservou de forma excepcional eh, de algún poste, pero que aínda está en estudio porque os resultados que vos vou a presentar son moi preliminares. E despois hai tamén eh, madeira nos cadaleitos moitas das, das evidencias que vades a ver relacionadas coas plantas están relacionadas co mundo funerario, cos, coas tumbas en parte cos ataúdes e en parte con outro tipo de elementos como tecidos, que, bueno, sudarios e outros elementos de, de textiles que iban eh, dentro das caixas das difuntas. Entonces vamos a comenzar polos carbóns. Este é simplemente un esquema para que vexades, eh, para que entendades o que vos, vos vou a comentar despois. Eh, estes carbóns, que son os que estudiamos nós, eh, veñen de unha serie de procesos que se van sumando, que son o primeiro é o abastecemento da leña. Elas aquí probablemente tiñan eh, leña, por exemplo, de carballo, eh, que podían utilizar, eh, pero probablemente tamén se abastecerán desde fora, porque isto é un edificio que ten unhas necesidades de combustible moi elevadas para, para cociñar, para, para calefacción e demais. entonces probablemente están chegando plantas de fora, o sea, leña de fora, que las utilizarán para queimar. Tamén haberá outra parte da leña que elas reciclen da poda, porque xa vos dixo que tiñan Eh, bueno, existen actualmente moitas froiteiras, entonces as froiteiras normalmente se podan, eh, tamén os castiñeiros, tamén os buxos, eh, existen toda unha serie de árbores que las van a podar. Eso vai a producir unha cantidade de leña que probablemente sea utilizada tamén como combustible. Isto se queima e despois, como vos decía, eso produce eh, pois un residuo eh, que é depositado, en este caso, eh, o que vos vou a presentar, eh, provén da zona da horta. Isto un pouco un resumen do traballo que eu estou facendo agora. Eh, xa vos adianto que un, un, son os resultados preliminares porque, por, polo momento, aínda só procesamos unha parte das mostras. Eh, durante a excavación arqueolóxica se recolleron eh, terra sedimento de diferentes estructuras. Entonces esa terra se criba e de aí se recuperan bueno, pues este lixo que estamos falando, eses carbóns, pero tamén aparece cerámica, vidro, oso. Eh, os carbóns os separamos e un por un vamos identificándoos no microscopio e a imaxe que vemos é por esta que temos aquí no medio, esa é unha imaxe dun pequeno fragmento de carbón de oliveira que, que recuperamos no, no comento. Despois, se queredes, teño aí unhas, unhos exemplos das mostras para que as vexades. As mostras de carbón que temos eh, analizadas hasta o momento proceden todas da zona da, da horta, desas estruturas que están marcadas en vermello, que son fosas excavadas no chan, en moitos casos probablemente se corresponden con fosas de plantación de árbores ou de, ou de viñas. Isto que vedes aquí son eh, os nomes científicos das plantas que eu identifiquei que traducido quere decir que identifiquei toxo ou xesta, que non podo diferencialo a partir da, da anatomía da madeira, carballo, uz e vide, en ese caso. En este temos outra vez carballo, toxo e xesta, prunus, que serían as cerdeiras, as ameixeiras, todo este tipo de árbores, castiñeiro e salgueiro. En esta outra, Toxo e Xesta e Carballo e eh, en esta última, Toxo e Xesta, Carballo, Oliveira, eh, rosáceas maloideas, que aquí estarían, dentro deste grupo, estarían todas as maciñeiras, as pereiras, etc., e eh, xenebreiro, que esta eh, sí que creo que é a única planta que non eh, se documenta a día de hoxe aquí. O xenebreiro é unha conífera que produce unha madeira dura e moi olorosa, e que produce unha semente tamén que está envolta con, eh, ten un, un envoltorio carnoso e o que se utiliza para producir a, a xenebra. O sea, se podería, bueno, non sei, eh, poderían estarlo utilizando para a madeira ou para ou para aproveitar e facer algún tipo de licor. <laughs> xa que tiñan tanto viño non digo nada tampouco. Bueno, este é o resumen eh, de todas eses carbóns que identificamos aí, resumido e vamos a ir un pouco rápido. Eh, na zona do claustro, Eh, ah, bueno, eh, non, non só teño os carmos do claustro, tamén escollimos eh, o sedimento das tumbas porque na terra esa que se remove eh, para, para enterrar as mortas tamén vai, ao final tamén hai lixo, e entonces en ese lixo tamén había algún carbón. Solo temos analizada esta, esta tumba, pero son dous depósitos desta tumba. Nos apareceron tamén outra vez Carballo, e Toxo e Xesta. O Toxo e a Xesta probablemente están chegando de fora, porque non é moi probable que elas tiveran aquí eh, un matorral eh, como para abastecerse e sería probablemente eh, o combustible máis habitual tamén consumido na cidade e tendo en conta que isto estaba situado extramuros e nos arredores habería disponibilidade deste tipo de, de material, pois sería o que utilizarían. Eh, esta combinación de materiales combustibles eh, combinando carballo e toxo e xesta Xa se documentou tamén eh, no convento de San Domingos. Cando se escavou o convento de San Domingos, eh, no momento de construir o parking en Plaza de España, procesamos o sedimento que había no interior de todas esas de todas esas tumbas. E, eh, bueno, aquí tedes os resultados de identificación, pero está marcado simplemente para que vexades que ali tamén o carballo, o toxo e a xestra eran os combustibles principais que se utilizaban. Eh, en resumen, predominan estes dous, pero despois tamén teñen moita importancia esa madeira que elas reciclan da poda das froiteiras, eh, arbustos e matas que indica unha certa degradación do entorno, non aquí dentro, sino probablemente no exterior, como sería o AUZ, e eh, especies relacionadas con humedais ou cursos de auga, como ese vimbieiro, que ese salis populus, que aparece, eh, bueno, que ainda hoxe existe un vimbieiro aí que probablemente o están utilizando pois eso, para atar as viñas ou para facer algún tipo de cesto, si, si necesitaban en algún momento, etc. Con respecto á madeira, temos, eh, xa vos decía, obxetos e estructuras. Hoxe vos vou a falar solo de obxetos. Este é un resumen do ciclo que seguimos coas madeiras. Este é unha madeira dun dos ataúdes que ten unha cenefa eh, pegada tamén, Eh, seleccionamos unhas mostras moi pequeniñas eh, de tecido e as identificamos no microscopio electrónico de, de barrido. Isto nos permite ter unha imaxe de moita calidade e, ademais, ter a composición química do, do elemento que estamos analizando. En este caso, as mostras dos, de madeira proceden da zona do claustro, de unha das, de unha das tumbas, están preservadas por mineralización Esta eh, non sei se o vedes aquí, que é unha terra un pouquiño máis clara. Esa sería o depósito do que proceden e en este caso a madeira está preservada por mineralización e eh, quedou pegada aos cravos. Os cravos se corroen, se, se oxidan e van envolvendo a madeira que queda ao lado. Isto químicamente é metálico, pero se vedes preserva aínda a estructura da, da madeira. Entón, eh, podemos identificala, en este caso, eh, como madeira de castiñeiro. E o resto dos, dos, da información dos ataúdes ven desta zona de, de aquí, que son, serían as tumbas máis, máis recentes. Este é unha visual para que teñades a primeira mostra que vamos a ver eh, sería desta tumba de aquí. Vedes que en esta zona se conservan moi ben as madeiras, en estes dous casos se conservan eh, se conservaban moi ben os ataúdes e incluso esta que se intúe aí, que non está excavada completa, é a, a seguinte da que vamos a falar. Ben, unha vez máis, temos os, os cravos e a corrosión fixo que se pudera preservar a madeira, outra vez máis os ataúdes feitos de castiñeiro. E en esta tumba de aquí, que non está excavada completa, é onde apareceu eh, o, a madeira de ataúde mellor conservada, en este caso non é, non é por mineralización, sino que se conserva eh, por, se conservou por humidade, esa debe de ser unha zona que ten unha humidade constante e eh, humidade, falta de oxígeno, fai que os elementos orgánicos se conserven bastante ben. É madeira de piñeiro, probablemente piñeiro, piñeiro bravo, eh, e probablemente, bueno, eh, non sei se o terían aquí, pero mm, probablemente veu, veu de fora. Esta é unha imaxe eh, da, unha visión de Pontevedra, porque vos quero falar agora, para contextualizar esta información que temos, deste uso do, da madeira de castiñeiro nos ataúdes, eh, nos vamos a ir a, a Rúa Arzobispo Malvar, ao lado da Ponte do Burgo, Aquí tamén se, se deu unha conservación excepcional da, da madeira. Durante a excavación dun dos solares apareceu Isto que vedes aquí, que son vigas, táboas, que estaban tapadas por, por grandes pedras. Isto era algo que se facía habitualmente na Idade Media, como había moita escasez de madeira, se reciclaba moito a madeira. E entonces, pois facían a cubillos incluso no leito do río, poñían aí a madeira, e eh, a, eh, por enriba poñían pedras grandes con, que, que pesaban moito para evitar que a forza do río levara e, e tiñan aí un almacén de madeira dentro do río. Eh, aquí tedes algún exemplo. Aí se documentaron un montón de tabuas de, de castiñeiro. Vedes aí que o castiñeiro, que sería esta primeira, eh, en esta primeira barra, a que ten o color amarelo, sería o predominante nas, nas táboas e tamén nas portas e, e unha peza labrada que, que apareceu. Incluso tamén de Castiñeiro é, por exemplo, esta peza eh, traballada que, que tamén está feita desta madeira. Era a madeira por excelencia para, para a carpintería e para facer objetos en ese momento. Tamén no convento de San Domingos se puideron analizar cinco tumbas eh, a partir de dos cravos que conservaban a madeira mineralizada e tamén en eses casos os ataúdes estaban feitos de, de castiñeiro. Polo tanto, a madeira de castiñeiro foi a utilizada na elaboración dos, auto, dos ataúdes entre o 14 e o 19, coincidindo cos datos que tiñamos xa previamente de San Domingos, e o que é excepcional aquí é ese uso da madeira de piñeiro eh, que se documentou nun ataúde que estaba tamén forrado de tela, e esa tela a ah, vamos a ver agora. Vamos a acabar coas fibras vegetais, cos tecidos, en todos os casos relacionados cos, cos contextos funerarios. Bueno, este, isto que vedes aquí é un fragmento dun sudario que apareceu nunha das tumbas pois seguimos este mesmo proceso. Collemos un pedaciño, metémolo no microscopio electrónico e eso nos permite unha imaxe de moita calidade e moitos aumentos e tamén saber a composición química da, da mostra. A composición química da mostra nos tecidos é moi importante porque nos vai a dar eh, unha orientación pois, de se si conserva materia orgánica ou non, que neste caso xa vos adianto que casi non conserva a materia orgánica, e tamén sobre os tintes que se puderon utilizar. Bueno, aquí vedes este un detalle do, do fragmento do sudario, este un pouco <laughs> Eh, este tecido se conservou eh, como unha especie de molde que se creou arredor da tela coa propia grasa do corpo, porque isto estaba pegado á, a cabeza, se conservou o lado da cabeza, e, bueno, non sei, se deron unhas condicións que de forma excepcional permitiron que, que este tecido se conservara. É un tecido simple, un tafetán, eh, que probablemente estaba feito a partir de liño, porque sí que sabemos que unha fibra vegetal e o liño era o máis común eh, para facer este tipo de, de telas. Bueno, aquí tedes un detalle na lupa de como sería o tecido. Vedes que hai bastante separación entre, entre, entre os fíos, que non é unha tela moi tupida, e aquí tedes un detalle da tumba na que apareceu eh, a tela. Aquí hai unha vista no microscopio electrónico, eh, se chega a apreciar un pouco a, tor a torsión dos, dos fíos, se o vedes, en todos os casos, e, bueno, e despois hai restos de putrefacción e demais mesturados Polo medio fixemos análisis química e prácticamente non queda nada de materia orgánica, porque sería interesante, por exemplo, poder datalo. Hai outros, outras tumbas nas que non temos este, estas evidencias directas dos sudarios, pero sí que aparecen na zona da cabeza eh, alfinetes, que indicarían que ses, en esas tumbas tamén había, tamén había sudario. E despois, se recordades aquel ataúde feito de madeira de piñeiro, que vos dixen que estaba forrado dunha tela, vale, pois estaba forrado dunha tela, bueno, que ten agora un aspecto marrón, que se intúe por aquí, da que falaremos despois, pero eh, levaba eh, por todo o borde unha especie de cenefa eh, deste, deste tecido, que é un tecido de algodón, e iso que vedes así máis oscuro é fío metálico de, de cobre. Este, está, este tecido é moi interesante. Bueno, aquí o vedes no microscopio electrónico. No microscopio electrónico todos os elementos metálicos salen de cor branca e os orgánicos salen máis oscuros, vale? Por iso vedes as diferencias de, de cor. Se ven perfectamente as características da fibra aquí e eh, sabemos que é algodón porque o algodón fai unha torsión eh, máis ou menos regular que se, que se ve perfectamente nas, nas fibras que analizamos. Fixemos tamén análise química e en este caso é moi interesante porque nos vai a dar información sobre os elementos que se utilizaron para facer o tinguido da tela. Ainda temos que traballar cos, cos datos porque bueno, está degradado e demais, pero eh, sí que vamos a ter información sobre cal foi o proceso de tinguido, cal, cal foi o mordente que se utilizou e cal foi o tinte utilizado tamén. Antes de seguir, eh, é moi interesante este, este elemento de, de tela de algodón porque eh, a tela de algodón eh, está moi relacionada coa revolución industrial e había moi poucas, eh, en Galicia había moi pouca industria do, do algodón. Pero eh, Pontevedra, entre finais do 18 e inicios do 19, foi pioneira eh, coa fábrica dos irmáns Lee, que estaba onde está agora o, o arquivo da Diputación Provincial, e, e producían ali tecidos de, de algodón que, que tiñan a venta. Non sería descartable que esta cenefa incluso viñera, viñera dali. E despois, ese tecido que vos decía que iba por debaixo da cenefa, sería esta sarga, que probablemente é de, de liño, porque esta sí que está moi, moi degradada, vedes que o patrón é diferente, fai, as sargas fan como un debuxo, eh, así como en diagonal, decoran simplemente coa, coa trama. Aquí vedes a, o detalle no microscopio electrónico e se vos fixades aquí vedes que a fibra está xa moi degradada, eh, ten esas, estos boquetes aquí que isto é que bueno, a pudrición está tan avanzada que, que, bueno, que a estructura da, da fibra se perdeu prácticamente. En este caso tamén fixemos as análisis químicas e vamos a ter información sobre os tintes que se utilizaron. Bueno, os tintes son moi importantes porque nos dan información sobre o proceso de producción, pero tamén sobre os colores orixinais porque estes que vemos eh, bueno, non teñen por que ter sido exactamente desta maneira no, no pasado. Eh, bueno, e como resumen, os tecidos que identificamos hasta o momento estaban feitos de fibras vegetais, eh, dous probablemente de liño e un de, de algodón. E eh, vemos tamén diferentes tipos de tecidos, o tafetán, o tuil ou sarga e a cenefa que, que ten fío metálico. E, bueno, este é un resumen das plantas principais que, que documentamos, en moitos casos coincidentes coas que existen actualmente, eh, na parte da horta as froiteiras, todo o que son as, as cerdeiras, as ameixeiras e demais, as maciñeiras, as vides, a oliveira. O que se nos vai un pouco que é máis excepcional sería ese xenebreiro, que, bueno, habería que, que ver eh, bueno, intentar saber exactamente si se repite e se ven outros contextos que función, con que función o estaban cultivando Eses arbustos, toxo, xesta, uz, que estaba chegando probablemente de fora dos arredores da cidade e que las queimaban nas, nas cociñas e nas chimereas para quentarse e despois nas árbores pois o carballo que probablemente se queimaba con eses arbustos e o bimbio que probablemente estaba relacionado co traballo da vid ou tamén con, con coa elaboración de cestos para o traballo para o traballo cotía. E, bueno, eh, hasta aquí. Si tedes calquera pregunta, eh, estaremos encantadas de respondela e se si tedes curiosidade por ver como son as mostras que se analicen, trouxen aquí unhas cuantas para que as poidades ver. ¿Alguna pregunta? Nada. Ese tecido, ese tecido con fíos de cobre, mmm, penso que non fai falsa, creo que teño voz sobre <laughs> Eh, ese tecido de cobre eh, o, mm, con, con fíos de cobre mm, é un pouco estrano, non? A que se... Para bueno, que era utilizado? no, en, en ámbitos eclesiásticos era moi comuns, porque eran os brocados, eh, ese tipo de tecidos son tecidos mixtos, nos que poden ser como este tipo, no que o tecido e a lámina de mm, metálica se entretece como se si fora calquera fibra vegetal, ou eh, hai outros de outro tipo nos que a fibra vegetal eh, leva enrollada unha lámina eh, de ouro, de prata, de... en ámbitos eclesiásticos era moi común. E iso, eh, o sea, é, é un tecido que se faci, que se poñía... Pero claro, son tecidos, o sea, común, pero é un tecido... Para os ataúdes ou é un tecido de, de roupa mm, dos... É que, esa, é que sabemos moi pouco dos ataúdes. De feito, falei aquí dos de San Domingos, pero están moi pouco estudiadas as madeiras dos ataúdes. Bueno, en xeral, eh, estos estudios se aplican pouco eh, en contextos históricos, porque como en contextos históricos temos a documentación, pues, eh, moitas veces se tira do que sabemos dos textos e non se vai a estudiar a evidencia directa. Pero, bueno, pues, estudiar a, a evidencia directa a veces leva a que de repente pues, salgan cousas que non, coas que non se contaba ou que non se sabía ou que non quedan documentadas nos, nos textos. Pero bueno, que este tipo de, telas, eh, y son bastante antiguas, eh, o sea, eh, se, producen desde bastante antiguo y son bueno, telas suntuosas y solo para determinadas capas de la sociedad, claro. Por eso, o quien estuviera enterrada a, no sé, monja, abadesa, que, que estuviera enterrada en esa, en esa tumba, sería bueno, importante. importante. Sí. Porque hai que ter en conta que nos outros casos pois, probablemente irían, en algún caso, solo co, co sudario, directamente na terra, ou senón nas caixas de castiñeiro. acabamos entonces. Sí, no, simplemente comentar eh, que me pareceu fascinante ah a, a xestión que as monxas facían non? do pomar, da horta, porque claro, estamos nun, nun recinto no que se disciplina absolutamente todo. Non? Os xestos, o, o tempo, o control dos espazos, evidentemente un comento clausura. Entón, semella polo que dis que a xestión da horta é un espazo de liberdade, de autoxestión, de decisións individuais das propias monxas, é dicir, definirlo como un espazo caótico, para, a mí parece fascinante, porque está en contraposición a todo o que se vive dentro, ¿no? Das eh, paredes, digo, quero dicir. Desde logo, o que se ve, a min, a min non se a xente que ha visto e ti conoces tamén afuera, é caótico, o sea, non ves nada de estructura. A min tamén me echaba moitísimo atención, porque xa digo, conozco outros claustros e eh, normalmente pois, cualquiera que ves estes, pois, na regularidade o catro cupresus, o catro, eh, pois, aquí en Galicia catro camelias, as plantas, as hortensias están en setiños fortes, o boj, o buso está tamén formando, e aquí non hai, o sea, aquí o único que está en, máis ou menos en línea son as vides, e nin eso, porque en moitos postes hai tres postes que non hai ninguna, en un poste dúas, e tres. Entón dicen, pero por qué? Porque estaba unha enferma e pensaban que cambiar, o sea, que son cousas que dices, pero o sea, nin, nin as vides que o que se ve que está en fila e nin eso. E, non sei, por exemplo, chama moito a atención porque queras que non, pois as pomeiras, os mazáns e todo, non teñen tantísimos tantísimo tempo e botar unha corda parece que non é tan, tan doado, pois, non sei, é doado, non é, e sin embargo, nin, nin, yo, bueno, me volví loca unha mañán intentando marcar as liñas do que yo estaba empeñada e que non fun capaz, están en diagonal, te tienes que poñer casi nas tumbas das monxas, e nendas tumbas es cando ves as filas así, pero está retorcido. O sea, la palabra es retorcido. Eh, en general, todo, o sea, están espichadas as plantas, sin ninguna lógica. A mí me parece que un pouco, pues, que ten que ver con lo que decimos dos tecidos, dos tecidos, de todo. ¿Qué pasa? Eran familias, e me imagino que una, pues, eh, viña, un, pues, que decías, tionte, pues, polo, polo torno, viña unha familia e le daba unha, unha planta. Entón, pues, decía, bueno, onde a Pues, só se fan un aburato, e Pero non había unha mente que dijera, bueno, pero penso que aquí arquitectura é igual, porque cantos suelos hai en esa determinada, ese, ese sitio onde hai unha porta, outra, outra, unha, unha ventana, outra. E vas ao, es que o claustro, eu penso que é o máis caótico que conozco, de verdade, eh? Hai alturas diferentes, escaleras mal feitas, eh, es que, <laughs> intendes, además eu son bastante regular, ¿no? Bueno, eso que se ve, ¿no? Que soy como muy, quiero tener as cousas moi claras, e intento, e, aí me he vuelto loca, digo, mira, que vengan os historiadores e cando decidan, se entraré. <laughs> Porque é certo, son os que tienen aí a man os estudios, non penso, e eh, me dá igual que esa, <laughs> as madeiras que, que todo o demais, non? Realmente penso que eso que tú contabas é, eh, é pechado, era o misterio que está dentro das paredes que contabas ti onte, non? O misterio que ten aí, pero realmente o misterio no caso aquí tanto da arquitectura, por lo que eu vexo, non por lo que coñezo, por lo que sé, e pola, pola que son os campos, que además já digo, vas por aí, a estrutura se mantiene, porque en Sotomayor temos a mesma estrutura, en calquer pazo, me da igual, veite a Oca ou veite a cualquier outro pazo, está esa estrutura, non? Pero, pero despois dentro de cada unha das seccións xa se perdeu todo moitas monxas eh, viñan do mundo rural, é dicir, tiñan unha cultura labrega, eh, saberían sí. xestionar, non? Seguindo sí. normas máis ou menos tradicionais este tipo de recursos, non? Entón, Eso tamén un eh, interesante, non? de feito, eu remarquei a parte xa da sementeira do, do, do, donde se supone que se facía, eu penso que nos últimos anos foi cando decidieron, bueno, nos últimos anos, a mellor 100 anos, non, ou 80 anos, decidiron poñer a horta aí no claustro, porque non tiña sentido, estaba moi protexida, polo inverno a salida directa das, das cociñas, eh, era fácil coller, non salir aí atrás, non era máis fácil, eu penso que máis doado salir aquí calí, e tiñan a auga cerca, tiñan a porta cerca, e tiñan aí, eh, pues, ponían, además, a salida da, da cociña de aí abaixo estaba xa posta aí, me penso que pondrían as sementes, e daquela as sementes eran máis, pensade que era como moito fava, eh, berzas, distintos tipos de berzas, eh, nin repolos, o sea, berza aberta, eh, fava, eh, a mellor algún pemento podía haber, e logo nin tomate, nin moitas máis cousas, calaba cabazas, algunhas sí, e poucas máis cousas, o sea que as cabazas haría semente, había que poner as semillas, e eso, por eso puxeron aí tan, tan cerca, ¿no? tan, o sea, non na horta, que sería lo normal, hacer ali unhas, unhas zonas de semilleiros largas pa, para, para poner. O sea, non é moi, non, non, non hai moita lógica, non, é difícil. Pensaste na hipótesis de que fixera houbera plantacións de, de liño? Sí, hablamos de... Ah, del liño comentámolo. Del si liño, claro, porque o ser dun medio rural... Vamos moi... a ver, e eh, o río está aí cerca, non? Eh, evidentemente, a mellor non aquí máis arriba no, no Lérez. Eu, de verdade, é un tema que a mí me, me interesa, que non... Ela traballa máis, pero a mí me gustan os... De feito, pois teño telas antiguas, que, que me, me gusta moito mercalas por aí, non? pero posiblemente, non sei, a lo mejor aquí alguén sabe se si no Lérez había liño, non había liño plantado, non? Supoño que sí que habería, mellor, non? Ademais, elas pois utilizaría no para fío porque era fácil. Home, que os cabía. Sí, claro. Claro, o que pasa que o ser tol, ter solo tecido temos solo o produto final, entonces claro, é máis complicado, mentras non teñamos Si ao longo dos análises que, que, que facemos aparecen outro tipo de restos relacionados co liño, a semente ou Aí sí que nos daría para, por exemplo, saber se si aquí en algún momento houve claro. houbo ou se procesou tamén a, sí. a planta. De feito, estábamos a falar de que empezar a traballar, que decía Rafa antes, empezar a colaborar máis porque nós traballamos en fitopatoloxía, non? Ela é moito das cousas que encontra teñen, pois, hai esporas, e hai pois, restos, pois, a mellor, de, incluso de algún fungo, de algún resto, a mellor, dun insecto, non? Entón, pouco que empezarnos a, a, a intentar identificar, eu sempre recordo, esa a xente, pois, cando aparecen estas ánforas de Egipto, non? Que aínda sementes poden brotar, non? Pois, a mellor, empeza a aparecer algo e podemos encontrar algo máis. Aquí, como en todos os sitios que eu traballo, aquí, eh, eh parte vegetal, na parte verde, o que sempre faltan son os, os escritos Encima aquí levaron todo, porque a mí que, Santa Clara se leve para, para allí pues, a historial das, das monsas, a historial da, da capela, dos días de, de distintas ceremonias, pero me imagino que tenga que ver un libro, non sei, onde ponían, hoxe sembramos as patacas. veu non sei quen nos, truja, nos truxo pois, 3 kilos de, o, o sacos de tal. Ese, ese documento era que nos venía fenomenal. E onde están? É unha pena, porque estou seguro que ese, ese libro ten que existir, eh, para que o queren. ¿Verdad? Nos venía, ela, eh, por exemplo, imaginaros que viniera por aquí. Se vinieron tres, tres pezas de liño de Lérez. <laughs> Pero non temos esos libros, non temos as historias. É unha pena. Gracias. É unha pena. Non sei por que será. E a leña tamén. A leña, que estábamos a falar hoxe, non? Que se a leña, lóxicamente, pois aquí o que había ao redor, estábamos fora de muros, porque fijaros, esa foto que era de mediados do siglo pasado, xa non había nada ao redor daqui, xa non había nada. Entón, o que había sería sexta, e toxo e cousas que era o que cortaban. E dicíamos, oi, pois posiblemente o máis fino o botaran para, para a cama do gando, e o que eran os troncos máis gordos pois das cestas e tal usarían para quemar, non para facer lume. Entón, dai son despois os carbóns, porque realmente é o que venía. Eso tiña que vir da fora, porque eh, o que tiñan aquí de madeira non les daba para, para todo o ano, era imposible, pois de todo o pequeno terreno, non? tiña que venir de fora. Bueno. De todas maneras, se alguén está interesado en algunha destas cousas, estamos disponibles. si no quieres hacer la pregunta en público. Y Efectivamente, pues si algún día se le ocurre algo a alguien que nos esclarezca, que nos ayude a seguir adelante, pues perfecto. Muchísimas gracias. gracias. Pues